विश्व हिंदू परिषद की धर्म संसद में मोदी सरकार को चुनौती दी गई है कि वे चार महीने में राम मंदिर को लेकर निर्णय लें अन्यथा जो भी फैसला होगा वह फिर विश्व हिंदू परिषद करेगी हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रयासों पर संतों और संघ ने पूरा संतोष जताया इसके बावजूद लोकसभा चुनाव की चिंता के बीच मंदिर का प्रस्ताव रखते हुए केंद्र सरकार को चार महीने की मोहलत और दी गई है और यह तय हुआ है कि फिलहाल भी लोकसभा चुनाव तक कोई नया आंदोलन खड़ा नहीं करेगी लेकिन पूरे देश में जन जागरण मुहिम चलाई जाएगी मंदिरों में सामूहिक रूप से श्री राम के नाम का जप करके प्रार्थना की जाएगी उन्होंने यह कहा कि